Eh sanibonani sanibonani ibizo umchasiseli isiminye eminye sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakho mayabo eh umfana ozalwa phansi le ekheze emaphisako likanyanga zonke eh esanetsen eh namhlanje badala niyabona ukuthi ngenze njani ngilandele amakhosi amakhulu abantu abadala eh ukuthi ubaba ake azosichazela insizwe yale magwe azosichazela ukuthi eh, umsebenzi lowo awetheswayo bamnikeza wona eh uqhuba kanjani njengoba sesike sabona ey'nsukwini kusenzeka eminye izigameko ezithile kodwa namhlanje nje sifuna ukuthi azochaza um ngomsebenzi wakhe omkhulu kangaka osumbangela futhi osumakhela izitha eyi sizwe enkulu nkosi yami ninjani mkhulu ngiyaphila ngosi yami ngabuza kuwe siyathokoza mkhulu mkhulu nanko umsebenzi ophiwe idlozi eh, um usebenza kanjani wena nje ngathi uzethule emphakathini kusho ukuthi ubani um usebenza njani ngiyazi ukuthi iningi selikwazi ngiyabonga nkosi yami nanku umsebenzi um okhethelwe um ngizobingelela umlaleli nombukeli wonke eh, igama lami lokuzalwa ulan morton ndebele elesilungu ah, angilazi lichaza ukuthini singakhulumi ngalo igama lami igama lami eh lokuzalwa nokukhula unjabulo umuntu nje ohlala esijabulele namane ngikidnapper madodana ngikidnapper ngijabulile ngihamba nje kunjalo kunenjabulo mm, namane ngibulala nyofa ngijabulile igama lami unjabulo eh igama lami lokukhula elabantu abadala mm. eh khokhovula kundabaloyi igama ledlozi kodwa ngiyangibizwe ngegama lomoya lesivivano majiya mashiya mina eh angezukukhuluma ngomsebenzi wami manje kumele ngikhulume ngokuthi uqala kanjani ya ya ilapho nje eh, engingathanda khona uyabona ndoda mina ngikhula laphana ekhaya bonke abantu abasesigabeni magwe oslawa okaranyemba otopota Eh, mapisa nshelanyemba ratanyane ah, ah, bayamazi ukhokhovula ah, um ngiyangibone abantu abaningi uzobona amabhodi ebhaliwe egcwele igoli lonke Mm. umprofethi usibanda from binga masiye ebhinga sikwazi vela akunamprofethi othiwa usibanda bamazwe mm. mina ngakithi ngiyaziwa nanokuthi ungatshontsha amaplango wami ngiyakhumbula ngangakho abatshontsha amaplango wami ngahamba kuyi-thursday mina ngisiye ekhaya ngafika ngabonakala nge-friday nge-saturday amaplango amanye avuke egcwele iyada oyedobo wandilanda bade hayi mkhulu ngiyaxolisa amaplango bengiwathathile kodwa ngenza okokuthenga amanye bengithi ngizowaletha kuphela kodwa ngoba ngibona upenda ufana wakho wayenobhendo olobovu lawa manomako iblue so ama-window anjani bengisawafake anamathele angazi noma ngingawagqemeza ngethizela ngiwakhiphe ngathi no lokho kokuthi ungitshelile ma amaplangwe kade unganawo okufulela thatha la maplangwe ubuyisele phezulu athi hhayi awakwaphezulu lange ngiwathenga embisela no is fine so mina mina ngumuntu abamaziyo ekhaya ngakithi umlungu okuthiwa ngulawrence le ubedume kakhulu bemayina nangakini kolitshela nyemba le uloresi emandiwongola uneclaim unestampa manje zokusela uloresi junior uloresi wandithathela imayini yami ngamtshela ngathi loresi ungayi wena ungayi emayini yami ngemva kolishombe wamfonela uloresi wathi ngiyaya mina mina khona themba lezinto zalokalo nyanga wena thusela lo muntu walokini mm. angathi awuright is fine wahamba uLawrence kune Friday wayimayini yami wawele emgodini wahamisa ubanga hayo uLawrence bamkhipha lapha wafa umlungu wala so is it coincidental ukuthi ubendithathela umgodi wami uhamba wawela kuwo eh, amzobona ama-investors wakhe i mustn't sound a witch ngingazwakali njengomthakathi kodwa ngiyazilwa izinto ezingiqondileyo uma kufanele ngilwe uzuwele emgodini spiritually ngoba ungenza into engalungile that is not witchcraft it's a spiritual warcraft right singalokho sibala into eziningi singakayithandi kakhulu yes um eh, lesiphiwo lesi sifika kuwe ngasiphi isikhathi sifike ungakanani ngeke ngibone abanye umuntu nje sikhule naye siphila nayesimbole egol sethwasniyahamba niyothwasa thwasana angithwasanga mina ma ufile ukuthi angisiyo le nyanga njengoba kuthi angimemeze ngithi ngiyifake ngoba nithwasanga kulungile angithi wena ngakini iy'nyanga-ke zithwasile njalo uma sikhuluma ngami sithi inyanga hmm. asikaqedi ngoba mina ngiyinyanga mphinde mbe yisangoma siyini isangoma ngumuntu obona izinto uyazibona ngamaphupho uyazitshelwa mm. kunama-voices akhuluma kuwe amanye ahleba whispering sithi kunyenyeza ngakithi mna madoda ngizalwe egwanda mina emagwe um eh, elishongwe ngakho emagwe oh. bayazifihla abantu ye mina ngunsibande mvele eswazini wena axanyana usibanda wena umdawini wena uvodloze ekhaya yabona wangisobuzeleya ndoda uyabona mina um ngikhula ngikhule ngigida bengigida esikoleni izikolo zonke zezane zithi khona mara shoboyi yonke leyanto ngakhethwa ngazoyo gida sesigide egwanda kusho ukuthi abantu abakhule nawe abethuki uma beqala ukukubona kunje ukuthimakuthiwa ngiyifekbayazi nje ukuthi ma kuthiwa ngiyifeki bamangalabakhuthi umlomo wangaphansi babambe wangaphezulu bathi kanti bathini labo abantu bomzansiesikhathi sikhule naye lo muntu e-, enzadala ndoda ngila imizi yababusi balelizwe ngengunikeza amagama bomvela kuyo ungavula ifoni yamanje uzobona iy'nkalakade eziye zabusa lelizwe ngingena emzini wakho sengingaqala ukuba yifeki namhlanje ngiye ngaqala before ngikubize engaresearcha researcha ngawo ngathola ukuthi hayi kuningi osukwenzile um ney'thombe ngibone endawo eyiningi ngase ngibone ukuthi hhayi lo muntu ngathi kuningi asekwenzile um nabantu bangakithi um basuke bathathwa uduma kakhulu sebezwe le nto kwaba yisikhathi abaqala ukwazi ngaso kanti bekumele ngabakwazi kahle ingakho sithe namhlanje sikunikeze ithuba lokuthi kube wena ochazele abantu uchazele i-afrika yonke nje jikelele ngiyambonga kakhulu usebenza njani and i thank you for uh, being privileged yeah. to talk to the world ihambile le video yami kubo Asia okungakhulunywa sindebele mm. nesilungu mm. ngitrenda khona mm. ngikhuluma ngiyifake ngikhonjwe ngama AK47 into ezingaka ibhamu eziwu6 khuluma ndothula wena eh, ngithule so into esingayisho engayisho mina emntwini ohlakaniphila simi mina bengikhuluma mina bengilingisa yena eh, eh, eh lento yena ayishoyo kodwa bese izuzwakala angathi ishiwo ngami ake ngiqhubeke ngagida imigidi yezikole ekhaya laphana bekuthi uma kwakugidwa thina sinabantu ababephila abo-105 years 129 years nginabomkhulu bami abaphila 135 years umuntu wakhona uyabethwalwa so mm. ebekwa laphana thithini ngapha emuva uyabedabuka njengonyawo olunemkenke uma uyawubona esikhule emakhaya kuyabe kulokhu uzena eh, uyazuyazi ukhona ngakini uthixo enjalo bese simbhanda bese simbhanda ngobulongwe ubulongwe ukuthi angadabuki so labantu mhla kwenziwa imigidi yamadlozi bebethwalwa babekwe lapha bese kugida mina la esikweni hhayi bengingozi gida umgidi kugide mina kuwe bona amadlozi ngikhula kanjalo ngakhula ngaqala ngangena emaphusheni ngakhula ngaqala ngabonisa imithi ngakhula ngaqala ngayenza izinto ngakhula ngaqala ngazibona sengisesinobaba wami um sesenza into ezihlangene sokunobuyoni kodwa singalethinabephila naye ebephila ubaba wami ya eh ugogo wami uye owayithwasile wayithwase kumamvundla mhm. eStanmore abantu abazi umamvundla ngapha yes eh eh bathini le ndawo esempumalanga neStanmore eh imatshejeni i think ugogo wami wathwasa lapha ethwasa kumamvundla kumamvundla Eh kodwa ngidala ngitshela abantu ngithi ubaba wami ube inyanga edumile kodwa namhlanje ngezenzo nangamandla ngingubaba wakhe mina. Mm. Eh ngihlala ngitshela abantu ukuthi angisiyo nyanga mina nesangoma ngoba ngizalwa izangoma. Ngiyinyanga nesangoma ngokukhethwa nobizo lwami ngoba kukhona engikwenzayo okungayizwa ngokhokho nokhokho kakhokho wami. Ngagidake kanjalo, ngakhula kanjalo, ngaqala ipractice. Mina ngiqala le practice bengingabhadalisi. Eh ngidonsa kanzima from a very poor eh, family background. Mm -hmm. Ah, umsebenzi wedlozi uqala ukwenza vele usekhaya before kakhulu ngisekhaya um ngoba ngaze ngathathwa nabanye ngafika kwenye indawo ukuthiwa yisengcono elupana mhm. ngikhiphe izinto ngikhephe izinto ngizikhiphe phansi ngizikhiphile um eh, bush bagridge ezinye uma ungalandela i-youtube yami angazi bayiyenzeni bayiyekile bayicitsha angeni kuyo ngizikhiphile izinto e-north e, e west la emafikeni ukuba layikwenza owayeyikhansela le-a n c ngaleso sikhathi ngengisho igama lakhe emusina mm ngakhipha inyoka yakhe yayikhala lapha niyenze ezinye izinto iradio musina ibingi-interviewer about three four days oh, ezilapho lapha besizwa eh, kuleya video ukuthi hayi ithi nale nto ezayikhulunywa emaradiweni akusizo kushibe kucinywa imlando um ngikhulumile kwikhozi i-f m ngikhulumile kumutsweti ngithetha f m ngo-twenty fourteen ithetha f m ocause i-f m recently mutsweding f m yasenorth west um ah, tshwane f m emalahleni f m kangala f m inanda f m of which mangilandela ngibuka according to uh, abantu abasifonelayo besitshebentshela ukuthi umbani ongikidnaphile ngenze imistake ngokuzwakala sengikhuluma emaredweni asethekwini because kunezinye oh. izinyanganyana eziterritorial um kunalo mfana ozenza umsouth africa umfana wakithi eplumtree la um ozenza umsouth africa oyinyanga wakhuluma ukuthi uma nifuna ukuzothwala wozani nizothwala ngama-ex wenu um uh, awungitshele so uh, ukadayive emanzini athi uphuma nesikhwama semali ayikho into enjalo buzani mina ngiyakhuluma emaredweni so mina uma ngikhuluma emaredweni noma ngikhuluma lakini ayikho inkulumo engiyidirekthe kumuntu ma ngibizilwe nanginika itopiki nathi umuthi nothando ngizokhuluma ngomuthi nothando angifaka ukuthi usibani bani nangoyenza wrong usibani bani inyanga nangoyenza right ma ngikhuluma ngentwalo njengoba izolo bengivela kuyimoja love channel 157 bengilapho kumoja love izolo Ah, ngikhuluma ngentwalo ngithi yekelani intwalo ungavela uthi intwalo unesibindi kabona ubulala abantu uphele imphefumulo yabantu yebo kuwena unemali kodwa kimi awunamali ngizobuya ngelanga kwitopic yey'ntwalo mane ngibizile ngoba intwalo isho ukushintsha umuntu abe ngesinye isimo umbulele bese umfaka emandleni kamoya senza imlingo enza into zenzeke kodwa uyakushintshela unemithetho eminingi mhlamba ulali nomfazi mhlamba udli kudla thizeni mhlamba wenza into thizeni ah mhlamba uvunyelwe ukuba nomndeni ezinye izinto ziyisidingo sokuthi ngeke ungazenzi mawuzeqa seyiqalile iproblem enye ungazeqanga wena usune problem yokuthi uyazazi ukuthi emini udrive ama hashback ungaboshona impisana ebusuku awulali wena kunento efuna uyilale nayo wena eh, eh, wenza ukuthi naye ucansi 20 times isivoko 42 times uzokukholwa kuphi awulali wena ebusuku yakupitshipitshize impambili leyo lalo hlaba umkhosi every time ngo-one ebusuku uma kuhlukana iday sokushintsha leli kuya kuleliyana uhlaba umkhosi wena ziyakuklinya emini uvuka ungena kubolambodini uyadrayive so ngihlala ngibonisa abantu ngento ezinjalo ngithi rubber stay poor ngolo hlale nje unhlwempu kunokuthi kuthiwe wena uphumelele impumelelo yakho ngeyasemini ebusuku lalukhala so yizo lezi zinto engizifelayo nengizigidineshelwayo eh bese ngithi mina ngike ngasebenza nabantu abanye nizobabala nje ngamagama ngoba kuyaziwa evenda kwakunosomatekisi okuthiwa ngumkatuli kwakuno omunye baba okuthiwa ngu-inos wamabhasi Eh, sebashona bobabili labo somabhizinesi eh, ngizama ukuhambisa nale nyoka esengiyibalile engayikhiphe inezandestay eh, emsina laphayana umnikazi wayo wayesebenze kuboda ziyaziwa phela ngoba um abantu eh abalaleli lapha bacabanga ukuthi le nto le into ezingenzakali eh into ezingakazi niyabona ke mina namhlanje ngihleli nomuntu wayikhipha inyoka wayibamba abahambe emesina abantu abaningi mayikhulunywa yimi bazothi uzothini mm. hambani emesina neyokwenza i-research yenu ngomunye umnyaka around abo-96 Uh mm. ah, kunalabo abantu abasuka ngale ngakithi koZimbabwe mm. abesifazana bezozithengisa umzimba ngapha. oqala wafika wathengisa umzimba wakhe niyayazi leyo nto bantu basemesini um indoda lena yangambhadala imali ite ingambhadalanga imali wavele washintsha ngapha waba yiphaitoni inyoka ma ngapha emile ngeenyawo zakhe ikhanda lokho elithi bantu basemesini aniyayazi leyo ndawo especially abantu abadala eniphile ngaleso sikhathi ngafika ngayenza lokho kumele ngikwenze engike lokho ngichaza ukuthi ngihlanganise inani ukuze abuye labe ngumuntu yabona sengiyesaba nami ngihleli labalandeli dala ikhona ifake engaba neminyaka engaka nina madoda ningikidnapper obengingafanelanga ningikidnape ngesibhamu isibhamu noma sikhomba inyanga uzosaba even ujesu bekhona la simkhombile isibhamu eseke wasibona kahle ukuthi sishashi godo lasenzane ngamathanga emzambiki awubezobona ujesu ukuthi hhayi le nto lena avela ayivumi yile nto nami yayingi-adjustile right-ke phindani nikhumbule futhi nenze research yena musina futhi lapha ebhoda ngangiqala ukufika nje ngingena la mna ngalethwa ngabantu bepolitiki nenhlangano ey'nkulu abanye abasakhonsulta kimi ngeke ninikeze amagama ukuthi obani consulting with the spiritualist or a traditional healer is confidential i can't yeah, i can't expose people who give me money who give me cars angithi ningikhidnaphe ngihamba ke-range rover nithi ndirobhe abantu ubani engingamrobha imali ye-range rover unayo wena imali ye-range rover engingakurobha yona all right I, i'm not upset i'm not angry uh, the only thing that I, i'm seeing Uh, this is my publicity. There's no such a thing as bad publicity. Aye, there is no. Every bad publicity, if it's ichazwe kahle ukuthi eh, ibe ino ino inonya olunjani, eh ibe inobubi obunjani advert. Abantu ababengazi seniyangazi manje. Yeah, that's true. Eh omunye ngizoshiya ukugcina emesina, omunye walala nabantu bangakithi. Ngiyamkhumbula ngengumshona futhi lo walala naye. eh, fanele abhadale imali abazithengisayo emsini awangabhadali imali itotolozi igwayi leli penis hmm. yabuyela phakathi njengehashi njengembongolo ngiyabona-ke eh, la ngafika ngenzanga into eziningi ngathatha nje sihlahla engisaziyo angizukuchazela abantu leso sihlahla ngoba ngizangafundisa abantu ubunyanga ngahlanganisa inso yami esechama uma ichama kuphuma ngathi umuntu wesifazane ochamayo ivorosibarvos lana yiseko ngathi chama wachama chamela kulowa umuthi ngathi phuza waphuza yathi putshu totolozi yabuya phande kusemesina abantu basemesina niyazazi lezo ndaba kudala mna ngila mhleli ngisho bakithi ukuthi la kwa-av g kuningi bakithi okusazokwenzeka nikuzwe ngoba sivundulula nje yonke into yase-afrika eyenzakala emhlabeni wase-afrika um namhlanje siphethe ukhokhovula gundabaloyi niyezwa kwabeloku echaza imisebenzi yakhe bakukhokhovula um eh, yini ama-challenges um eh, ohlangabezane nawo eh up to kuzo ngiyabona namhlanje eh, uhlangabezane ne challenge enzima ekidnetwa eh, ngiyazi ukuthi kuhambo lo lobunyanga lokho nakho ngokunye kwezinto esezike zenzeka kukhona mhlawumbe okunye okunzima osuke wahlangana nabo uh, the level of gift hmm. izinga lamandla kamoya engiwaphiweyo Ah ngiphume mina ekhaya ngizigokela nje ukuzimpahla noma uma band bottom into ezingaqedakali ngafika ngayenza into ezibabazekayo abantu bangithanda eh evenda nje akhumbula bengihlola ngabo 10 rand eh, i challenge engeke ngayifacea mina ngo 1000 yeah namhlanje ngikonsulta ngo 500 bangangikonsulta mahala ngazokhonsultwa ngo-10 rand abantu bendithengela banginika ukudla banginika iy'mpahla ngoba ngambambe emsebenzini wami ngisawukhulisa ukuthi ngeke ngifuna i-consultation ka-500 rand ngisakhulisa igama ngisaziprove ukuthi ngikhona ama-challenges ngeke ngahlangabezana nawo mina ukuhlala kwami ngizohlala kuthi ngase ngibuya isibili la emzansi um ngizele abantwana bami ngingakwazi ukuchaja abantu kufanele kuye babanika abanikeza khona mhla eh. iphampa lingekho alikho lilinde umuntu ozozonginikeza lo evenda kunendawo kuthiwa isemani isemanyiyi kunomama owayedleke edleke umqala benginazo lezi zinto kofacebook bami kwima-networks wami edleke ebonakala amathambo isibhedlela sase-ilim samkhipha samsakwe sasesilomo esilomba mkhiphe njalo wazolashwa yimina ngaze nganikezwa umuzi mina evenda ngumfowabo kamsanda ukuthiwa eh, eh, nguphilip oyiphoyisa ohambe eqhuga umuntu engangihamba nomuzi evenda nginemize u2 umuntu engangihamba naye ukhiko nomunye esikhomeni sikamama lesa umuntu engangihamba naye owayelethe lo mama ngizomsiza after after wanginikeza umuzi omunye wanginikeza ukhiye kuleyo ndawo ma ungangena kwifacebook yami bezakhuluma ngama-challenge mm. ama-challenges engike ngawafacea mina abe yikuthi ngisapholisha umsebenzi wami ngiye ngadonsa kanzima Mm. kwaze kwafika lapho kuthiwa uma ngikhuluma ngento kuthiwa ukuphakamisa ngiqala ngami ukuziphakamisa ngibe nento ezihambayonamhlanje ukuthi mina ngize ngizohlola kuwe ngithi mhlawumpe uzongisiza ngigcine nami sengihamba ngemoto kufuneke ngibone wona uhamba ngemoto mina ngijimile ndoibone uhamba ngemoto ukuzengishayele ipress up yebo anginazo izigubhu zabo-six million ezifana nalo mfana ongikhidinephile lo anginazo isigubu sikamiliyoni esifana nawe wena fana wena ugidinephile wena asikho um ma kuthiwa isigubhu um asihambi sodwa yeko izigubhu zodwa zibetween seven thousand um and fifteen izigubhu lezo kakhe akunge eh, ngibuze singaye kade izigubhu lezo eh, ezabo five thousand kusuke kuyiqhaga ikhaga lento esilima sitshale ekhaya lento efana nebhathanato sangigezwana bese ukukhipha laphana ukhiphe iy'nhlamvu zakhona sithi intanga ekhaya ungakhipha sufake imithi yakhona eyiyo efakwayo ngeke ngiyichaze nihamba senilobha abantu lanifaka leyo mithi into nibakele iy'gubhu ngingakhipha laphana iy'nhlamvu lezana hmm. sengisiyozitshala ngizitshala ngesifungiselo ma zimila zinaba nazo zikhula zifungisa ukwenaba kwakho nawe ukukhula isigubhu kodwa sinezinye izinto ziningi zifakile nemithi okuye kuyashiswa uyakhuluma nazo ma kwenzeka kuqhamuke isilwane sehlathi sidle leziyantangaleziakunandaba e- e- as long e- angithi intanga iyabe iyintanga bese izoba semhlabathini izokufudumala nokushisa iqhume qhu sokumila ukumila konkwana kusho lokho kufana nokuthi uma ngikhulisa itotolozi yakho ma unegwayi lele elincane uyabona angiyenzi-ke ngale nto le kunesihlahla lesi esithi umveba banomvongoti kwazulu kunomdlomoni uyawazi lokho kunamacimba yes uyabona-ke angisebenzisi zona ngoba ngabuke ukuthi yena imbanda yachatha le angiyisebenzisi ngoba kwakuyifomula eyayingaka gcwali yabokhogo nabomkhulu yeah, yeah, yes. um wawufika bakugibeza ba, isihlahla noma badonsa isihlahla lesana umjomo ntwana uze balinganise itotolozi yakho bayidonse ilingane nalowa mntwana lwana onjengethwa oh, yini lento esikwele e, e, esaladini lazoke bayidonse ilingane nomntwana khona lo njengekhukhamba base beyibhoboza leya nto lwana iphuma amanzi amanzi lana bathontisela ngapha ekhanda kumnumzana wabo uyabona besokusiba neminye imithi ehlanganiswa nayo so kwakwenzeka ukuthi bakhohlwe ukuthi yiphi akade bayifakile bayoyikuntula laphana bayikhiphe yi lapho othola umuntu esethandela ngapha esethandela ngapha eseyidonkipiri esethandela ngapha so ngase ngizosuka mina khona engutshalayo kuyigaqana igaqana leli ma ulibuka liyabe linjengembambayila noma sithi ibhatata ye noma igonsi yabo wena inyanga mangekho mina wena nenyanga mna mangekho bese uthi ma ngabe ukutshalile laphoyana ukutshala ukushiya amahlombe le nto ecijile e, yakho ibheke phansi kuzomila into eyodwa noma ezimbili mila sangathi uswazi kanjena Eh, eh, olusacile mangibile zaba u-three four five ugumula lezi zinye uzishiye lezi zinye ukuyekele ukukhule for ilengthi yakho ususiya lapho ofike kwalingana khona sukukhatha ngesikele sesiyigaya leya nto leyana suphinde usetshenziswa ngayo kukhutshekwa ngizwa ukuthi kanjani anzangafundisa abantu lokho la uyabona bese kusiba yikuthi uphinda futhi uyenze leya nto leyana isigaqalisana ma umuntu esidla umakha ngaso kuyukuthi azwakale ocansini kungabe ngathi ufake ugodo kumama kungabe ngathi ufake nje irabha uyabona azwakale kube netestya yikho phela uyawubona umama bephume emzini kuma-double story bachiezi moto mama bahambe bayohlala nomfana wamatamatisi umfana wamatamatisi uvela ukhokovulo uyezwakala ushukela uspicity upelepeleti usawudo road ya uthuniwe unoshukela eh, asidlule lapha nkonga lokho eh ama challenges mina engeke ngawa face awekho ngabantu benhlasela abantu banithanda kakhulu abe ikudivide isikhathi sami ngoba abantu bayasifuna abe sekuthinini angifuni ukuthi ngizidole ngenza ama shortcut yiloko ngeke uthola ama cues kimi angina line mina ngoba ndidinga isikhathi eside nomuntu ama-challenges mina engiye ngafesana nawo yikuzakha mina ngincedisa lo msebenzi ukuthi um ubizo lwami lube bizo oluphelele i-challenje engiye ngayifeyisa one ikuzibrenda two ungazibrendi usale unganalwazi abathakathi bahlala bediscover indlela ezintsha zokulimaza nawe hlala udiscover imithi emisha namacombination amasha okuvika nokulungisa yilo ama-challenges endihlala nginawo empilweni enkulu i-challenje engiye ngaba nayo nginabantwana abawu-twenty mina yeah. yeke ngabathatha benifuna ukumbulala mina ngifi kanjalo aningangitshela ngeke ngife mina ngitshe abantwana abawu-20 namakhosikazi angiguli la abafelokazi inqwa angiguli la nengane eziwu-20 20 abafana bangani labo angibazi umama uzombalela uyabona umama uzobala ya umama uzombalela um ubizo lwami lunamakhosikazi awu-4 ngawasaba ngawancena lamakhosikazi ngikhula ngibuka ukuthi ngihlala ngibona omunye ubaba wami kuthiwa umkhwanazi ubamdala wami unamakhosikazi akhange ngeke abe ne6 na7 abantwana akhange noma ne100 ngakhe mangimbuke ehleli so ngaphansi kwesihlahle bamba isihlathi ngithi hayi lo phethe istress lo ngeke nilinge ukuthi ngiqala istress zakhe ngaqala ukungathi ngiyayigwema ngiyayivika le ndaba yiyo le ezala inqwaba yabantwana abangaka ngoba bengithi mangaba nenamba le abangayilindelanga bona babuye badilize futhi ngizoqala kabusha babuye badilize kwaze kwafika lapho e, e, e, engisakha khona ngincediswa yilo nangu lo mama ohleli lapho engakaqali ingqondo yakhe ezichitho zokuchitha abanye engakaqali ingqondo yakhe ezichitho zokuchitha abanye ya hayi bangincedisa sahlangahlanganisa uyabona this is a challenge this is the greatest challenge of my life umthakathi mina has never been a challenge kimi ngimsolva fast ama-kidnappers bangikidnaphile ngaba nama-anxieties ne-stresses which i did not have besangikidnaphile behamba nami but they are no greater challenge uh, a polygamy thing yiyo ebe yi-challenge kakhulu kimi right uh, umuzi lo omunye ngwakogogo ozala umamami okay. yinguzanguze ephethele umsebenzi wuye lwa okay okay athatelela umfazi lo ngene naye uye lo ogogo zalumama o owako kozala ozala ubaba ugogo zala ubaba ubaba nzanga ngaba nalo lakhe angilazi ubaba mnamama zigogo wami amtopapa um oh. ah, isibongo lesi nje sakandebele sasiphiwa ngabanye abafowethu bakhona la mm. abasisiza abadakaze naniibani nokuyisibongonyana kunokuthi kuthiwe ningonobhadi Ah. so ugokwami nje yabona ugokwami ubelisowetho so ixoxa leyo ngaleyo ya so ugokwami ubelisowetho ya ya so kwazoza lo omunye umanyathi hmm. ah ngwako mamdludi ye wazotholwa ke abakugogwami gogogo hayi ugodonga bebembeka nje insuku lezi ezidlulile bebembeka um kwathi eh, ukuthi gogo wami ngoba wayeyi-lady in style yabona elipasula eh, obaba ngicabanga izibongo mhlawumbe bahlukene kangazi noma kayi-leven so basebezothola loo mama loo naye Ah kusho ukuthi babe omnye nomunye uthola inhlobo icithi ifane naye kodwa ku-right khona lokho ya ya so kwasokuzoza lo owako mkhulu ozali mama antuyazi ukuthi lo abayinkaba angabi nayo ya bafika naye bahlala bahlala um lo mhlala esichitho ubehind the scene oshaya isichitho wapapateka wagijima naye watitini so lo you asked me of the challenges i faced ngiwalalela yeah but there were no challenges because the union that we had uh, nabomama bami mm. anzange ngayibona mina mm. even kumsele kunyangithi nihleli ngizwe sokunezitori nyana mm. anzange ngayibona we had a union ephilayo ekodwa ngathi ngisaba ngabona ukuthi idlozi libuyela nihleli lapha ishama you understand lo um ngiyadlala usabuyele esikoleni bathi akayofunda ukuthi ngoba bona bafunde kakhulu balokhu bemkhulumela isilungu ngathi nami hhayi ku-right lo os4 ngazama angizama esihlobo e, e, e, mzukulunyana uyakwazi ngapha ngakithi ebasuthwini kuyathathwelwana heyi heyi ngabona ukuthi hhayi ubesaqala igoli sayeqa hlabe ngekhanda phansi akhahlele inyawo phezulu izikhethi zibuye ngapha amakhanda kusala malokuzela intambo lezigqoka omama laba oh, eh, eh, ezazikagqoka ugogo wababhulukelayo intambontambo ngathi lapho inyanga izothwala amahlazo so ngiphuphisela imithi hayi mithi ayiphuphi mina mina ngiyamlapha umuntu esesikhathini egqaza igazi so eliphathe ngebhakede ngimlaphe yabona laba abantu abathi banemithi ebulawa isikhathi menstruation period ngithi ah guys you are wrong everybody emanates the uh, comes from menstruation cycles if there wasn't menstruation cycles there is no conceiving yeah. so le nto yamajuda yokuthi kuthiwa umuntu uma isesikhathini ungcolile eh? kusho ukuthi wena wena ungcoli yena ngokwakho kuqhuluma nokuthi ungcolile because is a menstruation uh, period or cycle mm. yeah anginankani mina yokuthi nje ngiyathanda ukukhuluma into ezikhulumekayo i'm a man of broader intellectual capacity mm. i'm an intellectual I'm khona umbuzo engifuna clevesedlulapha kuma-challenge yes um eh, ubunyanga bamanje engibona manje um eh, sebungathi buneglamour or ngathi bunenye nje esingayiboni kahle futhi mawuyinyanga ngempela kumele sikubone la ko TV uhamba ngemoto kodwa mhlambe unemali lapha kwakho wenza ukuthi kwaguquka kanjani kulobuya kunyanga esasibona ngezibaya zenkomo nokuthi ngekhehla lihle lapha linendumba yalo lapha sesibona manje une lifestyle eyinye uyakhe mhlambe ethile lapha yana esesizo ngizophendulela mina mm. ngiziphendulele izikhathi ziyashintsha ende kuvunyelwe times change and it is allowed mm. imagine a life in this time mm. without a cell phone imagine a life this time in amabheshu imagine people they are wearing ama-labels and then bakulesi sikhathi wena uthi ngoba wena uyinyanga kufanele uhlale usemabheshuni noma uhambe unje le nto lena it's a symbol um a sign eh eshoyo ukuthi wena uyini mina even ngingaba naked even ngingaba naked ya ngizosebenza just like uniform ye yepolice ye mm. social now eh mina ukuze ngizame mhlawumbe ubone lokhu ngidrive imoto ezinye ukwazi bona eziserious ezinye ngiyaziphiwa mina as gift kodwa abanye bese ningimemeza ngemva kokukidnetshwa yilo mfana lo wasele walendwedwe lo wenyanga leyo ngasonyanga mm. bese niqala manje hey wandropa wena lethi imali yami ngibulaphe mina 5 years ago yeah. after a year wabuya wazonginikeza igift yemoto wahlala 5 years kwangabi khona abangikidnepayo after ngiqeda ukukidnetshwa utwena ngurobhile ya kunokuyi-conflict right asidlule lapho ungibuzile mm. leyo nto ishoyo yokuglowa kwezinyanga nani nani mina ngina problem nayo mm. eh, it is a life bengifuna ah, kukhona abasebenza iy'mali ezindlulayo njengoba ngikhuluma ngalo mfana ongikidnepile wesigubhu sika-6 million unomuzi unanesonto angimazi noma uwumfundisi noma uyini lo mfana ongikidnepile lo mm. right Eh if njoba thengisa isigubu sika 6 million maye ngawakhi lo muzi mina ngowakhanga ngoba nginaso isigubu za 6 million kodwa umuzi enginawe emagwe ngokwezinga lami lomuntu wasekhaya e-, eGwanda uyavuma unilingene njalo angisonyanga yokuzowakha imizi emkhulu ngemali zabantu hayi cha khona ngoba ngitholile kimi kulungile ngwakhela mina mm, mawukunelisa wena so kune media mm asingabi naproblem ukuthi siyavela kwimidia njengamanje niyangi-intervyiwa la imidia imele loko vele kodwa la okusuka kuphazamiseke khona nathi sesifika mm. semfika ngingena emanzini laphana ndayiva ngiphuma nesaka eh, eh, engilibophile ngalenza sure ukuthi alingeni manzi elinemali ngithi imali yabantu abadala ayikho leyo nto ngeke izifika kakho wayamfana wena wena wayamfana wasendwethu wena le nto yenzayo bengingakhomenti kuyo ngoba ubungakangikidnaphi bengithi anginandaba ma uzenzela into zakho nama utweni uthwalisa abantu ngama-ex wabo benginganandaba mina ngoba ibingafuni mina ngikhomenta manje ngoba ngithi ungikidnephelani ngoba ngingaze ngikhomente mina entweni zakho emangeni wakho owenza ungambuza okunye eh. wawuhlela uready ah, okay nsizwa nginespiriti eh, ngikidnetshiwe umsebenzi lo eh, eniwenzayo abantu ngemva ngiye ngabone ngemva kokuthi mhlawumbe sizwe indumendume lezi ezenzakaleyo le nto yenzeka kanjani kuwe um eh, mhlawumpe ubuhamba emgwaqweni wadibana nabantu noma mhlawumpe kube kungama-threats abekulandela waze wagcina uwele khona kuwo noma mhlawumpe ngizofika lapho hmm. kodwa la engizoqala khona ngizoqala ngithi mina kudingeka sikhuzana wemadoda mhlaba naye wonke umuntu kudingeka sikhuzana ngoba uma singakhuzani wonke umuntu uzohambe ephethe ishoba la endleleni wonke umuntu uzohambe nje eyisangoma kanti abantu bonke sethi siba yizangoma zokuthethaubungoma namlanje mina ngabuka ematekisini nganginawo amateksi ngapha uma uyako eh, um nganginamateksi awu-eighteen hmm. benginamateksi awu-twelve khona ngapha kodebeni kusenezimpi ezi-serious zalezibhame beningikhomba ngazo nini hmm. ngaphuma kuzo ngoba ngingafuni ukungena empini ngicine nilimaza abantu noma nilinyazwe kanti mangithi angisitike e-, e-, e-, obizweni lwami ngizongena kwe-serious impi abantu abangidilebayo nisho ukuthi nifuna ukushifta umsebenzi wobunyanga ube njengomsebenzi wamatekisi sokudutshulwana thina sibizele ukuzophila ukuzophilisa abantu sokubulawana okay ngoba ematekisini kusuke kubangwa ama-routes kusuke kubangwa mhlawumbe ini ebunyangeni la kahle kahle nibangani mhlawumbe mase kuthiwa niyalwa eh ngiyaqala mina ubuza umbuzo omuhle ngiyaqala mina ukuthi eh ngikidnashwe hmm. njalo mina angibangi ngiye nga nga ngalokhuzena ngabanjwa ngababangayo hmm. eh mina ngesingami ngizothi kubangwa ukuthi hmm. ngikhulumile kakhulu emaredweni mfundisa abantu ko TV komojalavu ngikhona ngabe kumehluko wobungozi bokuthwala nokuphakamisa oh kwasekuthi laba abathwalisayo bangaum uh, ah, laba abathwalisayo mina sengiqeda isinkwa sabo one two le nto ubonalela mina ma ngibiziwe njengoba ningibizile la ngiyaqala mina ukukhuluma kanje ngikhuluma enze ngibhubhude ukugwebe yiloko esikufuna eh, ngoba nginale enzayathi ningikidnappile nina nina ningikidnappile nathi mina ngithi ngiyifake mina ngilaphe unyoko engakakuzalwe abantu ungakazalwa wena benilapha mina mm ayikho ifekhi nje inyaka engaka uyabona ma umbizile mna ngizokhuluma eh, kwimaikhi yakho angikhulumi ngomunye umuntu ungathi khuluma ngesichitho ngizokutshela ukuthi izichitho zingaki esinye basenza kanje kunesesokololo masikuwe uzozwa ngathi uhanjwa ngezinye izinto asilumi kunalesi esamazeze sithi butata ngakithi amawonondo siyaluma sona yakuzwa ngathi kunento ezihambayo ziyakuluma sinokushiya namaqubuqubu kunesezinduna ngathi ngamapimpuzi ngiyasazi nanokuthi sikhandwa ngani sisuswa ngani uyangizwa kunalesi esekaga babe kushaya ngesichitho sothuvu unukela abantu omunye uyazizwa omunye awuzizwa nama unuka ngikhuluma ngisichaze an otha ngiya-otha mina ngiyabhala ngezinto zakaspiritual ngikhulume ngesomnenke uzwe ngathi ugluwi esikhumbeni sakho babe bekushaya ngaleya nto lena angathi enembulukayo engathi abasekhaya nazidelele engathi yayinambuzelayo um uzizwe nje ugluwi akushaye ngesomnenke kuneso segazini noma ungekho abantu ukuzonda umuntu likhuluma ngefoni noma ungekho ngoba sikuwe egazini ezinye izichitho ma umuntu wakhona e-, e-, ekushaye ngaso kunesinye sithi mani phelelene nikhuluma ngefoni niyathandana nize nikhulume nangesilungu i love you seningasafuni ukukhuluma no ngiyakuthanda ngoba uthando lwakho luyashisa luyashisa anisondele nibe seduze la iglasi leli leli eliphuzayo liyodlula ekhaleni lakho la eliphonse umfazi ngoba le nto ayinifuni ma ungibizile ngichaza le nto ukuthi ngiyichaze uzuze ukuthi ngiyakufundisa uyazi so pho lapha nizinyanga ngoba lo ngihleli kulo mbuzo Eh, eh umuntu nomuntu mhlawumbe e, ebunyangeni la unesiphiwo sayo mhlawumbe kunento ethile ayenzayo eh engicabanga ukuthi thina eh akufani nasemateksini ukuthi ufune sivukele erenki siyongena elayinini sigibele iteksi ekuyikuthi eh i-choice yami ukuthi ngiyakuyiphi inyanga umuntu uyayithuzela ukuthi hayi okay ngathi ngiyezwa lapha ukuthi aye enyangeni ethile pho mase nixabana nibanga thina e, e, esigule izigule esizakini ngixabana kanjani ngoba thina siyazikhethela ukuthi uyolashwa ubani uyazi ngoba ningaxabana nibulalale ubulale lowo engicabanga ukuthi uyozongilapha ngiyoyitshela ukuthi angisenanyanga ngeutha ngobani lona ngubhayidini ngubhidini umbani lo president wemelikayazi ufuna bakubiza ukuyom interview hhayi abana ngendlela ongibuza ngayo yakuza um, uyajula uyajula uyajula kufuna ngabe kwakusekhona umogabe omkhulu wetyom-interviewer laphana uyajula hhayi yeah kunento esiyibiza nge-selfishness kunabantu abayenza a lot of um, unscrupulous things to, self, to fulfill their own selfish agendas kunabantu yeah. ofisa ngabe singafa sonke asale enguye yedwa la emhlabeni bese ngithi imoto lezinalo muzi lo owakhile naleli sonto lakho lizonconywa ngubani ngoba udinga umuntu ozothi waze wamuhle umuzi wakho mm. yaze yayinhle imoto yakho awukwazi ukusale uwedwa awukwazi ukuba ngumfundisi yaze yayinhle intombi yakho waze wamuhle umadume wakho waziwa muhle umanyati wakho waziwa muhle nalaba baye babacitileyo waziwa waziwa mumbi uyabona ya uyabona mina if ungabuya lapha uyafuna ukuba umandela ngangimthanda kabo umkhulwana no uyafuna uba umgabe angimthanda naye namadevakela angena emakhaleni ne-aggressiveness yakhe no uyafuna uba lo mntu othiwa ubill clinton lo engathi uthule nyana lo mlungu apesheye kupresident hayi uyafuna uba ubin ladin hayi thathi wena ufuna uba lo mntu othiwa ubill geto nemali uwarren buffet nalo ubill dangadi kuthiwa bantu wasenigeria uyafuna uba lo baba lo othiwa umtsibhe lo msebhe noma msibhe msebhe lo esouth africa wemali zonke lo othiwa sothiwa mbani manje allen max uyafuna uba nguye nemali zakhe no khathi ufuna uba mbani mina ngifuna uba ngunjabulo ngifuna uba ukhokhovule ngifuna uba uleni moto ndebele into engiyi-enjoyayo nje yimi nalobudlelwano bami nobizo lwami eh, eh, eh, lento kimina iphelele nje ngizobhoreka nje basengumandela senimfuna ama-r d p uyabona uyabona ma uza kule ndaba yobunyanga into eyenza abafowethu zinyanga ningabi nokuthula ebunyangeni ukuhlala kuqatshwana inyanga ukhokho bethu omkhulu bami mina mina ngizalwa in the center of ubunyanga nobuthakathi bukhona kwabakithi ngabe nasuka ngemithi nina ngamkhombisa onyoko manje nisuka ngezibhamu nyasisaba okhokho bami mina babe bentshingana ngezulu bashayane ngezulu angashayi umuntu mabe xa bena ushaya isibaya senkomo yabona silimanga mani dlala nje ushaya isihlahla eduze isanda kushaya izulu isanda kushaya izulu ngaphandle kubaba esibayeni manje angaphe nto esibayeni sento esibayeni ngaphandle belishaya isihlahla esinothwa ngumtswiri wasasiqina kanjani lasiqobo manje akunamaviki isanda kushaya hmm. uyabona so yinto ezazisenziwa kodwa namhlanje sokushaywa nokwangempela ngoba abanye abanakho kokushaya sebekidnapha abanye kudalwa yini awuzalwanga ngobunyanga Mm. uhambe ezimbabwe waya emzambiki wayothwala ama-principalities and good principalities of being a traditional healer awuwafundiswanga unawo ubungu-construction man ufuqa amabhara manje noma ukufuqa amabhara kwi-construction company yikho ukuthwasa uthwase wena ukucasuka nje ukuthi ilanga alishoni ishesha ushayiswe ekhaya ucasukile youare aggressive uzongikidnapa lo muntu ongikhidnepile mina ube, ube, ube ngudakaboy manje fuqa amabhara kwi-construction company la sibhekile thini ethandwa isalukazi sasemlazi la wathwala namhlanje seyinyanga hamba othwala ngine audio engifonela e, e, e, befona ngizonishiyela yona ngifuna ingambe nale video ngifonelwa mina inyanga eyahambisa lo mfana isitsho ukuthi umfana lo kidnapile imoto lezathu ezinye zokusebenza nama-bodyguard yimi naye esigayitweke izibhamu ezinkulu esinezibhamu ezinkulu ngahamba naye emzambiki ngafika ngamthwesa lento komunye umuntu osewafa umuntu wakhona ngahamba naye ngaya ezimbabwe ngafika ngangeza yikho umbona enje uye owaziwa ngokuthumelela abantu ngeyinkabi la eNatal and imoto mina ngikidnaphile yahamba yongilahla kuyikhona ndwedwe Verulem okuyila yena aphila khona ehlala khona imoto i-double cap eh, ubrown lo ongathi uthi brown gold ubrown lo ogcwele kuma-ford ranger siyawazi i-double cap engana-canop negolf i-g t i emhlophe um umuntu obethi angifaki imali njengamanje bethi ufake imali sicitshe le video sizotephe inye sitshele abantu ukuthi hhayi ngumbango nje wezinyanga or sibe sidlala ukuze kufele esikudixelela phansi igama faka 20 000 nginawo masiteda manje sizongena emafonini wami niwathole lawo mavidiyo um imali bekuthiwa ngiyifake kwikhampani okuthiwa ixoki holdings i-x-o-k-i ixoki holdings the holder of that uh, account is sangweni mr sangweni and lo obesifonele sitshela ukuthi sikidnetshwe uye lo mfana unaye usangweni kubantu bakhe unaye umuntu onenkampani okuthiwa yicoki holdings angazi noma baqala ukuyiyenza leyo nto akwazi ukwenza into enjalo ubusuyiyeka iba that evident ngiyakhuluma manje ngoba ngimcashele madoda isibhamuzele ngaze ngithole ngicashile ngicashile ngiyakhuluma manje ukuthi wena uwe wena sangiwena ongikhidnaphile wena wathi ungusimelane kodwa ngiyakwazi ukuthi asosimelane wena wathi ungukhumalo omunye yakwazi ukuthi asokhumalo ngicatshile nganintole okay ngemva kwale kwale nsumansumane yendaba eyenzakele yokukhidnethwa um eh, amaclayensi wakho kunjani kube njani mhlawumpe ayizange ithikabeze mhlawumpe ukusebenza kwakho okanye ihle yakunyusa kuphela kuyenzakala ukuthi i-bad publicity ijike ibe yinto e- mina nginabantu mina nginentaba emagwe intaba ziyaziwa ma ujika nje magwe intaba zemagwe lezana kuthiwa intaba zikakhokhovula iseshrine kwakuyintaba zabokhokho bami ngahamba ngayenza yonke into egwanda ngabhadala izimali ngawuthatha umhlaba 116 hectares ngineshrine halihuluphuli halihuluphuli idamu lokhokho bami mina osikuno mawunya eh abanikazi bejomba netundutula abanikazi bamanzi ungabe lokho kwami uthi ngiyifake wena so mhlawumbe bawuthi fake ukuthi ukuthi faka faka amanye amandla ubusambuza umbuzo yeah ngigcwalise abantu abaningi eAsia sigcwele oBBC World ibonakala khona sathola amanye amafoni abanye bethumela amathaya ithaya nopetroli le nto ababeshisana ngayo ngale kusengikata anc hawu ngokunjise wena oh um bethumela amathaya abanye bafoni njengoba ngisho uthi omunye uzofona owamsiza wazowakunikeza negifti yemoto afone omunye heyi imali yami ndoda kantunje hhayi ngidumazekile ngempela hhayi ngiphendule kwengikhonayo ngoba ngeke ngikwazi ukuphendula kangongoba ninginikeza ithuba lokuphendula la ngoba ngeke uphendule one by one ngeke awu ndoda angithi sasebenzana weza wazobonga watsho into zihamba kahle sulalele laba bantu kuthe ma ngabe sebezwa lokho ngiphendula kuma-social networks mina eh, i-facebook yami ibingavami ukuthi uthole menginganayo that eh, visibility abantu abanayo uthole benabo-600 000 eh, uthole ngine-100 kuphela mm, kodwa ngithe ma ngiphendula ngibone sengikwana ukungena kubo-5 000 views mm. abantu abanye besho ukuthi hayi siyibonile lento ukuthi ubanjiwe thina siyazi imisebenzi yakho mina wansiza so so mina wansiza so so so sibonile ukuthi 50 ihamba nathi o 75 eh 50 o 25 yilabo abashoyo ukuthi hey sokushisa more specially ama ah, local but mina ama local nawo angithanda kakhulu ekhaya ngisaphothwe kakhulu kodwa ngazoba nomunye undoda ezra ezra shisa spanda ndoda ungumuntu wakithi wena mina ividiyo yakuqala engiyitholile ngiyithole ivela e-uk mm. nginabantu e-uk abahamba besiyogibela intaba yami intaba yami izepilgrimage manje ugibele uyothandaza khona makwe mountain mm. ezra andingigxeka lonemlomo enjani otheni onekhanda elitheni ezra mina ngakusapota ngikhula ngalesa sikhathi kuthiwa ntshontshile ingasese sakusapota sazawudlalela ibhola ubundithuka wena ezra laphana ungazwanga nakimi ipheji lakho lagcina mina selimphazamisa ukuthi abantu abakwimidia banalento okuthiwa investigative journalism okumele uzwe kuloya uphinde uzwe nakimi ungangihlaseli wena ungumuntu wakithi kanti abangisi bakwenzana udla amasaladi wazi wahlama ukuba umuntu wakithi mfowethu ngikuthanda kangaka okay sibone laphela kumdawini yini mhlambe into e, e, e, esuke um mhlawumpe naphambana ngayo ah, ubekhuluma kahle ngempela ukuthi inyanga le efeki um eh, uyabona ukuthi kuthanda imali kwenzani angaze mina ngihlale phansi sino-ezra sihlela amapryize ukuthi amapryize abantu bami angakanani or imali ngiyithanda kangakanani nginamalini mina e-akhawuntini yabo sinithanda imali um nemlomo le egqagqayo amagweba athinithini ngabanye abantu bakhuluma laphayana um eh, kwipheji so ngathi mina bengizobe ngijabule kakhulu kuvunyelwe ukuthi bayipublishe liya nto liyana ekhitshwe ngami ngoba ungathola ukuthi omunye akakho waziyo ukuthi liqiniso noma ingamanga kodwa uma sebeyithola nami abangi-intervyiwe phela ngikhulume my-on side of the story ngoba njengamanje sikhuluma kanjena nginayo i-case mm. eripotiwe standard one 132 stroke 1 stroke 2023 ikhase yami laphana i-case number ngapha baripota edobsonville ifamily yami uyaunderstanda what am saying angisabeli kudala mina ngila ngingenile emzini yabosopolitiki ukuba lapho amaminista bala abanye bagcina izikhundla zabo um ah, ngakukonsulta lokhu kimi ake ngithi lapha um eh, siloko sisahlela lapha komdaweni so awufisi ukuthi mhlawumpe um akubize uezra efunaukuhlala naye etafuleni eh, khulume nami ephejini lami ngizikhulumele mina eh. ngoba njengamanje i'm not angry with him to me uzosho leyo nto omunye uzoba nombono wakhe ngoba bebemphendula mina ngiyafisa ukukhuluma naye ephejini lakhe ngiziphendulele kubantu abebekhomenta i-receive people mina from u k beza kimi ezimbabwe begibela intaba yami baye ehollywood bengithi ngizokhuphuka namakhandela ami ngiza kuwe ngathi abantu bazosuka bedayisezi-advertiser mina ngisuka ekuseni amakidnapper esembizile ngoba bambambe estandarton bembiza bethi sineradio ozofuze uzokhuluma kuyo kunane-tv siyathanda indlela obeka ngayo we want you to host one of our programs of our new radio ngiyakuthanda ukukhuluma yabona njengoba umbizela ngiyasaba ukungena egoda bengisaba ukuza la besisaba nomama izolo ngiyalela umama ukungena lapho ezothenga amaphilisi akhe e-bp anti sinama-bp skit nechip kodwa ngoba nithe nizokhuluma erediweni la yini le nto le i-tv noma nithe nizokhuluma lapha ngathi ngiyayo yanyo fansi yakhona mama sifasi yakhona uyabona ngifuna ukukutshela mina idlozi lami mina lakhuluma ekuseni ngathi mina wonke unabanye amadlozi obumnyama bokhokho bama bafa bengabayanga asebefuna ngingayikhuluma eredweni yeah nga ignore mina lelo kuze le report nalo mbono from my spiritual connection ukuthi uhambo lwami luyingozi kwake kwaba ingozi ukukhuluma eredweni kanje kunamadlozi angafuni into zesilungu mm, mm, ngathi swine ngathi swine nte ngiqeda nte ngiqeda lapho sengifuna ukhiye wokustarta i-range rover ngihamba ngadinga mina isikhiye about one and a half to two hoursyona lento ukuthi ngadinga isikhiye sokustarta i-range rover hayi isikhiye sokustarta imoto ngadinga tiye sokustata i-range rover about two and a half hours or two hours isikhiye satholakala naso esitholakale sengixabana nanabantwana hmm. ngathi mina ngathi ngisuka lapho ngahamba ngayolayitha amakhandela ami nginamakhandela mina engiwalayithayo uma ngingazwanga kanti to amadlozi amadlozi candle ayikho ifeki njengami ngiyasungula iproduct ngiyi-otele ngiyibhalele ukuze nawe uyizwisise lapho ngangitila nomadlozi wonke general ukuthi impilo yami ngwalolu hambo ngiyibeke ezandleni zenu ngalayithi ikhandlela lami eliyimeruni lithi lithi umndawo or indawo spirit candle lamandawo oh, ngalayitha ikhandlela mina konke kulakimi mina lonke idlozi lilakimi mina kuke abadala bayenza imisebenzi yokuthi amadlozi avumane kimi ngoba ayengizukana ngize ngibe nelinginekhandlela lami elibizwa lingaka lingaba ngangumlenze wakho nyana libizwa ngokuthi libizwa ngokuthi candle bomb mm. lingeleziphi zaka-spiritual ngalayitha mina lawo makhendlela awu-3 ngisuka ngiseyohamba ngathi bogogo um impilo yami ngiyibeka ezandleni zenu kule ngozi enithi iphambili kodwa ngihambela ithuba engiliphiwayo mina ngifuna ukukutshela ubusambuzile ukuthi sahamba kanjani ngikidneshiwe mina ngiqeda ukulayitha amakhandlela ami ngangena imoto kayikhahlela fika estandard 10 yimi engafika kuqala bafonele madoda sengilaba athi hayi siyeza ukuthi besisuka kude ngingene kule ndawo kuthiwa ispe liyama restaurant abelungu la kudliwa khona inyama enye noshukela nani nani enotshatini nithenge ukudla lokho ngivula ikhompyutha yami ngiyifake la tukutuku bafone ya um woza ngapha um ndoda besithe sihlangana kuphi kuphi batsho igaraji ithi hhayi bengicela nina nize ngapha ngoba sengize nga-oda nokudla wozana ah less 5 minutes ngizwe ifoni yaringa ngifakela computer yami sengivule telespay ngiyambona undoda lwana omhlophe ufake ishade elipowder blue eh ngiyambona manje amalips akhe ukuthi wuye lo khuluma nami phakamisa isandla abe senza mayifika ukubingelelwa kwakhona ku fast hawa unjani unjani unjani mkhulu hey hey mkhulu ngiyakubona une content khulu busy manje uhlala ku computer kuyadlula omunye uyohlala opposite nje nathi eh hey ngiyayibona icontent man hey namhlanje ubhala ngani lapha namhlanje lokho laphana maye khuluma nami kuqhamuka abanye baphethe isibhamu inkalakatha ezingaka omunye afike ame omunye ahlale naso kodwa sibambe ngo red gear ukuthi yani move bus mangithi ngiyabuka fa emnyango emnyango ngale we spare bakhona abanye ababili bamile baziphethe nabo ngoredegiya omunye uyabukeka ukuthi ujimile ufake nesikiphe esimbambayo ukuthi uma ngimbhekile vele vele ngiyigatwele kodwa kwangenzakala um eh, nangu nomunye omunye omude olugodogodo naye umile laphayana ungawumthengisela uh, ungatshamazi ungawumthengisela ugodogodo ufakwe nesudu eh, eh, jehova nkulunkulu sebawothi mm. Eh, lona ongala vele athi ye madoda eh, ningathatha isikhathi lapho ngijahile mina jahile jahile uzanisebenze uzaningapho uzaningapho uzaningapho hawu lo muntu sembizwa kanjena phela umkhulu kumele ahlonitshwe hayi mkhulu besicela uze ngapha ngivele nginuke-le ukuthi noma nindaba ongathi kurongo la uyabona la madoda la tiyanyawabona ngethemba uyabona ukuthi abukeki eh, eh, edlala abonakala ta serious mina yebo eh ingapi app yakho na iapp ifona ngapha amakhadi ebank transfer imali transfer imali transfer imali khona lapho ngase restaurant phakathi uzoyibona ifootage transfer imali transfer imali hayi madoda mna ngikwazi utransfer imali le zinto ngizenzelwa amakhosikazi ndoda sengiguqutwa nekhadi asole ukuqoqoa ndoda ngithe uyabona la madoda abukeke serious ngidanye wabona serious and awumfana lo nguye ayangisize ngihamba nomshana mnye wami uh, ah, sheshisa sheshisa mfana sheshisa mfana vele uyazi iphini angene leyo account yayino-33 000 faka yonke faka yonke madoda niyabona ngihamba nge-range rover phandle la le moto ukuduma nje iphuza inkomishi ujeki wonke so nisho ukuthi nihamba ngani noma nithatha imali yonke kimi hayi uzobona kufundile lokho wabe sethi lo munye hayi shiyeni thatha u-30 faka 30 awufake umfana uthe lapha amanye amakhadi lapha amakhadi hayi nawo yona le babukana emehlweni ah kuze kudala benza njalo kutsho ukuthi there are some loyal citizens hmm. bafona ukhona umuntu angazi noma kwafona phakathi esibheka ngithi kuphakathi esibenda endaweni yokudlela hmm. omunye kuthi wabona nendawo yayinabelungu abelungu basheshe eh, babone ukuthi la oh, ngabantu bakhona kwesiphethe bafone abuye amaphoyisa sabhizi lapho kusadingwa ukuthi angapha amanye ama-akhawunti ziphi ezinye iy'mali asho e, iphoyisa likhuluma emva kwami sambona mathotha we are here on a suspected robbery kuphendule yena lo owayeda ngishesha athi no akunarobbery singabantu baselenke sidingithe iindaba ze-association right maisho njalo mna umphoyisa ngimbhekile umphoyisa uyaphenduka uyahamba ngithi no officer I don't know these people. I mean, I, I, I have a problem here. Ajika abuye impoyisa. Mayibuye impoyisa akhulume futhi lo athi Boyisa ngithe singaba selenke silungisa imali zaselenke ezise association. Sizokudinga mangabe siyakufuna. Mawuphoyisa uyahamba ngijele ngoba ngikhulume ngesilungu ngisho ngesiZulu. Phoyisa ngitshela abantu angibazi ngine problem la. abuye futhi athi ndoda lona ndoda sithe uma ngabe sikudinga sizokulandela to police station ngimcifeliso so oyisa lo ayi umphoyisa aphenduka athi hayi okay nizolandela bahambe right mangabe sibuka bangishiya nalezi gebengu lezi sengishilo ukuthi i'm hosted i'm, I'm, I'm, I'm under capture ma ephumalwana athi uyabona amaphoyisa akho asesaba sisabile nawe vele ubona ukuthi la maphoyisaayivelenambona ukuthi sesifile bathi asihambeni madoda simthatheni futhi ubulawa lo sihamba nayo uyabona ukuthi uyasixhaphaza wena usixhaphaze emaphoyiseni wabathi uyasixhaphaza wena usixhaphazile emaphoyiseni sihambeni babeshe njalo kuyasukunywa ndoda angivele ah, ngabona ukuthi ayiphelile yami eyi madoda abantu abami abafazi labakhona ifemily eh umuntu nje okhuluma isiZulu siyamazi kusukela kudala ngezimbi zenkatha mm, akanqene masubonile phethe isibhamu vele inkaba uyashaya bakuphunya laphana ngiqonde emotweni yami uthi hayi hayi hayi ngena la ngeniswa kule Ford Ranger um umfana bamthathe bamngenise kwi Range Rover yami udriver nalo omunye ophethe isibhamu sakhe naye laba abanye bangene kule golf lane eh mina ngihleli naba u3 omunye ophethe isibhamu esikhulu nalowo engifonela uhleli ngapha kudriver lowo wayethi wozana wozana wozana wayezibiza usimelana fine basiphuma laphana baqonda egarage engine fika kuthola upetrol kufuneka ikhadi lami leyo mali ababeshiyile ithele imoto zonke yaqhubeka imoto iyaphuma iyahamba kuthiwa madoda siye limpopo nisuka bethekwini standard ten ilaba bembizele khona niyaphi elimpopo imilomo yabo esho njalo okay kodwa indlela ayibhekkhona angithi mina abazi ukuthi mina am over nginabo 32 to 35 years ngila emzansi ngiphila ngamasekhaya mbuya hmm. ngalo msebenzi wami obungoma obunyanga lo ngihambe izwe lonke leli hmm. suyazazi indawo ngigile kakhulu khona enatal eh, eh, eh, edurban kunala kodwa ukasho ukuthi ubuyaphi ambatsheli vele ambatsheli nanokuthi ngiyayazi angithi amfuni ukubabonisa ukuthi ngiyabona ukuthi asiye limpopo ngoba lento enze bathi kimi siye limpopo what if bangabona ukuthi ngiyabona ukuthi asiye limpopo vele banginqomaso leso sikhathi hmm. ihambe imoto ngibona ngena umgwaqo nayo ibheke inyukazela mazisondele enyukasela ngithi hayi bazongena enyukasela noma bayidlule kuleft itiledi smith bayitebele ijika indlela ngiyayibona ukuthi okay isisithi utrah kusho ukuthi isizokhomba abo-friat mm. iya kubo-melmoth ngizithulele badoda siyalimpopo mazihamba sihamba ndoda sikuphi la ngithi hayi angazi ambona ahambe ihambe ihambe ihambe imoto banjwa nami lapho qale manje icampaign yamafoni sokufonelwa abantu kufuneka izimali ngendoda bheka efenini yakho abantu faka abantu bafaka imali abengafaki uyafa siyakubulanaimali bona andiyitransfer ibe i-thirty lane yami kufuneka izimali kubantu kuyihlobo nabangani nabantu abathanda iy'hlobo zakho yes fona efonini yami funeka imali ukonkotha ikhanda fona fona fona fona fona kanti kuyadlalwa la um makukhulunywa nami ngelihleke uzelo phethe phambi kuthi uyahleka lo kanti sikupicnic la kanti madoda yena vele unani lo esihamba naye engavuzi igazi thina sihambi nomuntu eklini so hayi ufonwe ufonwe ufonwe abanye uma belokhu belandula bethi imali abanayo kuthiwa kuyophuma iy'moto zabo kuyokholwa ya nginenye imoto angizukuyibiza ngegama ngoba yiyo engihamba ngayo manje um eh, iyohlobo thizeni bengiyiphiwa ngumuntu omunye ongithandayo ile moto ephezulu iya ayona imotshwana nje ezilight nakuma-fuel um bese beyazi ukuthi um ikhona nginayo akukhulunywa nalo ndoda um undoda lokuthi hhayi kwamina ngangifuna ukumnikeza i-gift mm. kodwa kwasho ukuthi um financially bengekho sharp um ngamnikeza imoto ubezobenayo imali yokuninika leyo moto ayihambe iyesiwe epolishop iyotengiswa sokufanele abasendlini mabephuthuma laphana baphuthuma ngezikhathi zona lezi ezothi ngezamanje sokuthiyovala abepolishop afike kuthi ngenjani le le moto ephonwa ngokushesha ngakwenzekeni kufa muntu hayi asikwazi buyelani nibuye kade kusasa emakushiwo njalo kuthiwa imoto iyehlula ukuphonwa akumiwe kuthiwa hhayi zamani sesibafake emotweni yabo sibashise that was ipoint yami yokuqala i-death point um eh, mabenze njalo eh, amnethanye ke asimene madoda kuye kwimimbuzo endoda eh, sikuthandile noma usisindile siyakuthanda noma uyasisinda ngoba thina umuntu ma umuntu esibona iface thina simdedeli uhambe uklini unje uhamba nathi mm. waphuma igazi ngithi hambi nangazi ah manje njena kulesi simo e, e, engikusona ngaphansi kwenu kunzima ukuthi ngazi noma ngiphendule imibuzo ayisambe qhubeka indlela siyofika emfuleni bona babonti ngiyabona ndoda wabona sikuphi la ngidala ngikwazi la ngiyazi le ndawo ngiyabona ukuthi umfolosi mawusudlulile abafrayeti umfolosi la madoda labantu seniyegranizoma la nijombele phansi ebritini lide lela ngeke usurvive ujombela phela yesifuna imali madoda kufaka imali um eh, kuthe kusenjalo kule kodwa sijombiswa phansi um omunye umama ngimbiza ngodadewethu ngimbize igama lakhe usebenza kwi-correctional service epretoria eh, emajelela amakhulu omanzima wafaka u-6 000 yathamba sadlule kubulaweni kanti wena siyakuthanda noma uyasisinde thina abantu asihlali nabo isikhathi thi cina umuntu yi-point ah, of date number two khuphuke khuphuke kufuneka uyimali sokufonelwa manje nasekhaya kufanele nabo babezala nabo bantu bani nabo baba kufuneka uyimali manje labo kufunekaabalethi ah, imali imali into efunekayo heyi um eh, imali efunekayo ngebe nokukhipha imali hey lento ayinamali mani ngabe ngikhehlelezi ngabe seyikhiphile imali ayinamali lento hey eh lama shade lawa thenga malini ngamfake ka serious ufake esuku oh, phela ngiba kuthole ispace la mfake watch la ngempela mfake chain ngempela ya ngikhokhovula khokhovula ahamba lawa mashade isimanga bashiya labo bathatha manje bathatha linye wash ekuthiwa ikhathe ucheke ikhathele ukuthi limalini ucheke ikhathele ukuthi imalini bathatha ikhathei neroley um ah, lokho engangufakile ilo omunye wathi bangabuthatha angazi noma inyanga yabo yayithe bangathatha engifake emzimbeni angazi bese befonela bathi wazi obani inyanga la esibhoka amashayi njengawe ngithi angazi ulo ukhumbulani umabalengo um eh, abe datha ucinge fona utheni ufonela umabalengo yendoda mphetha omunye umuntu ozenza wena la lenyanga ezibiza ukhokhovo lefaka amashayini njengawo uyayazi athi umabalenge hayi sinyamazi izinyanga siyazana nje kuma-social media sikhuluma kuyikuthi nje sikaze sithole i-chance yokuhlala noma sibe nesidingo sokuhlala sithoka hhayi kodwa ndiphethe inguzanguza ndiphethe nje inkalakala um eh, lowo muntu ngizetsho njalo bathi bona uma balendwa yaningangazi noma bafonela yena um masuka lapho sekuthiwe njalo ngivulisa ifoni yami bayibone inamanye amafoto abantu bephalamende um eh, eh, eh, enizokuvulela wona ngikubonise kodwa ngeke ngaveze elokhuzene mama ngicela umvulele ilokhuzene amafoto lana kule foni yami endala um ngabantu abangibheke kakhulu um kusukela ah, kudala heyi unemali wena manilethe imali wena mkhulu sembizwa mkhulu seliyekiwe likadoda nemali wena letha imali wena ungena endaweni esinjena usidla imali nalaletha imali ngitayi mina angenzi into yokuthi ma um veza phela mama mali ukuzena uyekela ukujora mani lokujora ngefoni lesi ibhatala isikweleti usejora wena joram wena joram noma kufiwe kuyahlekwa yabona angizange ngazizwa ngisafile noma ngisabile nginabo mina ukufa ngangivumile lalanga um la ah, emfike ngaqala ngazizwa sengishintshile namasiyakhuluma yakhuluma nabo mama noma ngikhuluma nomuntu ngizizwa ngathi nginesitanuqana ngathi nje into encane ngingayiphendula ngeforce noma singasusana manje bese sengibuyile ekhaya sewudlulile sebemdedele even namanje ngiyayizwa le nto le iyafika ngizwa ukuthi no inhliziyo yami ayikho e, e, endaweni kungathi nje ma mbuka nje umuntu wonke umuntu nje ze-kidnapper wonke umuntu wrong nje mm. ma ngimbhekile right masuka laphouzekuyefika kahle ukuthi bakudedela ngoba sukuthiseukhiphemali eningi ah, basetshaseshe ngesikhathi uma ngabe bethatha iwashi yami ekhathe hmm. ah, ah, a couple of hundreds of thousands bazothola a couple of hundreds of thousands izwile lapha bazothola no uzogoogla nginalo nasesithombeni lisasele abanye ba-check-e lapho embonakala khona sikhathi mani driver liyavela hmm bazo tibesecha nginemali engangiphethe eyomunye eh, eh, undoda owenza i-range rover yami esevisayo ipitoli yayiwu-55 in-hard cash ngoba wayecele khona lokhu ukuthi ubeprefera ngimnikeze injani i-hard cash than transfer ngoba befuna ukuyenza something um bayithole Eh, no esikhwameni lapho ngibeke nale jiwelani ah, um kwakuyukuthi ngithwele iy'mpahla into yamangazayo mbe nginey'mpahla laphana ama-louis vitton amagushi benginey'mpahla laphana laphana bekuneteki uyalibona iteki leli uginimbe afa eligokile is-five thousand something u s dollarsalithengaonanoma wakhumula uginimbe hhayi abantu bayangithanda yazi ukuthi mina impilo yami ngendlela empila ngayo nabantu abanye bayangigqokisa abanye libuye phesheya um lona lelo labuya phesheya iteki lelo is about five thousand 665 manga ngilicheka ngilicheka US dollars zikhona kwi Ethiopia ah, ngabantu abanika bengithanda lalikhona lolu teka balithathapha so ngazibuza ukuthi mina laba bantu imishini yabo yayini yayiyimali kuphela ngathi no imishini yalaba bantu kwaba yikuthi bagcine bengikhiphisile imali kodwa kwakuyikuthi bangirekhodisele video bangibulala igama ngoba ngikhuluma kabi ngey'ntwalo ngoba sengidwala amaredio senze ngingena nakubonanda f m amarediyweni angakubo sengize ngingena nakubokhozi f m ngoba if laba bantu kwakuyikuthi bafuna ukuthola izinto ezinokuba yivalue Ah, ijwelari engangigqokile emzimbeni kwangafanelanga bashiye impahla kwakunamakhamera amakhamera lawa abo-what not um amakhamera e-one uthenga ngabo 80 and stuff like that nganginawo two ama-tripod lawa owathola ngabo um 50 80 000 ayisemotweni abayithathanga lezo zinto so mina ngithi imali ngoba kwakuyikukhava ama-expenditures wabo nani nani nanokuthi vele banayo imission uh, but the main mission yayikungidimolisha igama through ekuthenini ngikhulume ngala mavidiyo ngoba abantu abahamba nami sesiya sengiyekiwe kwisiganga esiwunumber three death point sayefika kunumber Four. Four. Test point. But. Number four, test point. Kanti lo muntu uyasinda ndoda wamasi yakuthatha. Ngoba esesikutholile sokuvuma ukuthi we dispose of you. Siqede ngawubonile iface yethu ama ama identity yethu. Uzosikhona. Latshele madoda. Nabantwana abawu 20 namakhosikazi ayi-t and half for now namakhosikazi mangaki nginamakhosikazi ayi-t and half for now so ngadoda nginebelief nefeeling yokuthi abana ma ngifile la ma ngifile la nginebelief yokuthi madoda ma ngifile la ngishiya abantu abami 20 shiya 20 intandani 2 and a half amakhosikazi mm. ngizoshiya abashana ababhekele impilo ayabonda impilo yami yophelela la izihlahleni madoda mm. ebaqoqa baqoqa bosheke nami hey mkhulu yazethemba mkhulu ya ah, kususwe omunye kuthiwa ahlale emotweni unamawala lokuthiwa uyadubulana asuswe lapho ukuthi angabi khonayes um eh, loyo-ke ube ngathi ujimile bakungasokusha kuyabe kungamathathu nje into engathi umbalabala unefesi yakhe nje efani uyabona umangoyo uma unganona kahle eh, um ifesi lani iba yi-rawundi umlomo obususala umncame ujimile ye unjalo lowo uyabona yaphethe sakhe esikhulu uyangisibo-ke lapha e-china china mall mm. siphethwe ama-security sabe sinombala ongathi uyi-green e sinembubumbubu isibhamu sakho mina isibhamu esikhulu konke ethi i-ak 47 right asuswe lo kuthiwa unamawala um eh, mkhulu asambeni bese kufonelwa labana ngale sesele sofakwe isikhathi isikhathi leso esibekiwe si deadline makungafakwa imali yahamba cha nje kuqala kuyofika kumiwe indawo uyayibona phela lapha sisemeli moti la uyakwazi la ndoda hayi ngiyazi le ndawo bakungafakwa imali manje sesiqeda sokufanelwe nalabo abafana abayibo kuthiwa shiyelwa bona bayenza umsebenzi uh, amafoni angena sebefonelwa batshelwa inhlamba ezinkulu kabo abantu uma befonelwe kwafakwa i25000 eyavela eyavela ezim ukuthi kwanikezwa umuntu ngani imali lwana wathumela omunye ngapha yazenziwa indlela yokuthi ifike ngale ah ngesikhathi siqeda ukuyitransfer base behleka sengumkhulu emkhulu yini ongasenzela yona siyakubona usebenza abantu abakhulu ngicela ifoni nkosazana laphana mbonise undaba ezitha izikhulu engingena emzini yazo um yemkhulu eh yemkhulu hayi athi sibonisa bona ayiveni ekamereni e ayibuyi leta la ngizoyiveza leta ngizoyiveza e, e, la phansi sizibona leta ifoni izosiveza eh sengingumkhulu yemkhulu manje befuna ungenzele something eh khona into efuna uzenzele sona mina ngithi bazothi be discover ukuthi ngumkhulu phela thiwa kubuyiselwa imali yami nedwelari yami hayi imali igciniwe sengumkhulu ikhona into engiyijampile khona lapho engangifuna ukuzikhulula khona ugaga awu angasavunyelwa nokuthi hayi lapho ukaka kokona vela savunyelwa eh, asikwazi ukuma la asikwazi ukuma la um bahambe impela bahambe nami hayi indaba yokudlala um ah, ngithi laba manje ngizobanyisa lapho mvele ngisuze ukuthi manje babone thonausuzele noma ungabhoshela lapha zokunyisa bayekele kutawo right lapa akangigagisi nzomnyisi sahamba hamba isikhathi vele ngukhande ngukhande umsuzo vele akangisuze kanti ukhandwa kanjani kodwa vele aluvele njani ngigubelele ufuna ukuzikhulula so iyamvumela ma ubhotshile nzokunyisa wena Eh, agcine sethi hayi matata asimeni lapha le ntizo sibhoshela mm. yabona wathi ayi-experience nabatshelanga nabafazi laba ukuthi nga-experiencea into enjani bafikela amadoda bame kuleyo ndawo lapho abama khona and ma bema bayehle nezibhamu zabo bazibambile kanje abanye bami emgwaqweni emaceleni ingqondo yami yavele athi la kungaba ngamaphoyisa la mm, akekho abantu ezigebengu ezingakhululeka nezibhamu ezingaka endleleni uma kungafika amanye amaphoyisa bazothini mm. nale ndlela futhi ekade bekhuluma nayo namaphoyisa ngale nokungena labo laphana ngathi no mani la ngamaphoyisa akhohlakele la hhayi kedwa lapho kuthi esibuyela singene usheshele kahle awunasihlama lapho akhona ubhende khona omnye buyachekeazi noma kwakunani lapho nomangcelepl abesamala eh, hayi angifisi ukuba nje phakathi kwaleyo ndlela wabakuyo hayi ngingeniswe laphangcono kodwa babengakuthothi ngoba isikhathi esiningi sathi zokuthi abantu ma bekidnapha abantu bayabashaya benza yonke le nto bebakhame benze yonke le migilingwane eh, um mawubasi abantu le foto leyangisindisa mina uyambona number two eh, eh, ungazombona nkosazana mm. hayi unkosazanauyambona number twoyes uyile ngapha mm. asidlule futhi sithi uzombona unumber two unumber two wangisindisa ah, ngabatshela mna ngathi bathi bathi bona babuye babe ngosomatekisi abaserious mm. ungaphona unumber two uzomthola futhi la nango unumber 2 wayefuna ukunikeza imine yamalahle eh, empumalanga but wena onikwa nemine yamalahle lethi mani lethi mani bathi hayi angabi nayo kusazolungisa iy'ncwadi noma ngigcina ngitholile noma ngiyogcina ngingayitholanga uyabona so nangu unumber two mfuna ukumletha eclear kahle ngabantu abaphethe izwe leli um ngase ngibatshele ngathi ah nina nisakhuluma ngokuthi ngabantu basebamatekisi abashana bakanumber 2 laba inkisela la emateksini inkisela abashana bakalo number 2 lo bayakwazi wena into ya bayangazi anti ningibuzile ukuthi ngingazobani osaziwayo lapha e, e, e, enatal abanye bakhona hayi mkhulu shuthi uyasebenza sebenza ngophethelo sengumkhulu la hayi isiphumile 25000 ke sebejabulile sihambe sihambe sihambe nakho sifike kwenye indawo babuza umfana babuze umfana besemkhiphe ngale bamfaka ngapha kithi bambuza umfana nomshana wami yeyona mfana sikuphi la umfana bethi sikuleli jika mawuzojika umgwaqo lo oya le empangeni ungadlula emelmodi yazi ngavele phambi kwabo songabamba ubuso ngathi ngati hmm. asafa vatu tinofanira sivachedu tisi ah, ah, uya voni tisikupi azo allright amfani uyazazi ndamo uyazazi ndamo nanyavona kuti sijike ndundulu siyakuti apana vatengesa kona masculpture lana usijike mba bajiki mpela hayi hambi hambi hambi hambi hambi moto um eh, bayogudla empangenani wabagudla esikaweni bahambe lokuhambe ngibona mina ukuti o oh, amabhodi athini impangeni leyo eh, iyohambe ithi ngibone ithi yona showe nginyindlovu bangathi baphumile ngidala basesiyoqedwa la baphuma ngeyabantu ngu-n2 baphume babuye babuyele la baphuma khona ngendlela ababehamba ngayo indlela yafika yathi turn off yathi verulem mm, yathi ndwedwe bephumile ku-n2 bathe bejika lapho babebuyela ku-n2 bafika bathi mkhulu sizofuna ukwenza ukuthembeka ndoda kahle kahle besifuna u-6 million sifuna u-3 million lakuwe um eh, imoto yakho le le i-z4 uyithumele namaphepha ayo awuripoti i-police station awuripoti ndawo ngoba siyothatha abantu abakho siyothatha abafazi bakho siyabazi sike safika thina e, e, e, emzini yenu eprotea naningalalanga khona lelo langa and ilanga abasho ngalo sike sasasuka thina lapho sasingekho ngoba mina ngazifila le zinto ngashifta omama sabashifta kule ndawo sasikhona imizi yami fine um namaphephayo sizofuna ezinye eziwu-two sizokutshela ukuthi iziphi ngena emotweni yakho uhambe siyakulandela nathi siyakhonana sihamba kancane nje sikugayidile uthembeke mkhulu anything oyitholayo ulokhu faka faka ulokhu faka ah right ngiyongena emotweni laphayana njengoba ngisho ukuthi ngisahamba nabo mina ngaba strong like ukufa kukhothuze nami ama-anxieties nama-stresses angihlasele sengila ekhaya ah ngingena emotweni umfana athi emdala umbiza mdala um eh, le moto iyahamba is range rover sport supercharged autobiography it's a five liter dala le moto iyahamba shaya imoto lezi vele esibaleke ngithi hayi mfana wami asizidrayivele nje kahle njengamanje sihamba lapha beside lezi moto eziwu-two ezisibambile asazi sihamba nabantu obani zothola into enye eliyaphambili or oh, ngithi ngiyahlaba nje imoto bathe bahamba nama vele bayishaye isondo sife ngizozidrayivela nje kahle eh ngasembaqala imoto yabo le enya ayisikhulula kuyo yayine lambi imoto ama-light wafana enye inemoto angathi a-reddish enye light e-, elinjengaleli elihlabile elimhlophe eyabo ibine-light nje elingathi linobu-brownish elinobubovana njengelanga liyoshona so ma ngihamba phambi kwakhe ngikalile ukuthi liyana e-gti yayisisele ngingayiboni eyiyo ebihamba nami yile engangigibele kuyo enelayithi elibovana so ma ngibuka ngiyabona uyavumela ukuthi bam-overtake uhamba kancane ngathi alo muntu lokuhambi nathi ma ngibuka umgwaqo lo ojikayo usiyale koverelem iyajika ngawo ngavele mina ngahlaba ngafike ngadlula i-toll gate uyazi anginamali bathethe yonke even a single cent even e-ritual money kunemali engenza ngayo ama-rituals ma ngenza ukuphakamisa eshintshiwe engama-coins imali yama-ritual ma ngenza ama-ritual ngiyabe ngiphethe abo-seven thousand five hundred asayibhalisanga ngaleyo mali ama-coin kuphela mhlawumbe uthole ngiphethe u-twenty thousand ngenza ukuphakamisa ngama-coin kuphela or ngiziphakamisa mina leyo mali leyo leyo mali leyo sebeyithethe ingamakhoyini njalo angiyibhalisanga kwistatement bese ngithi umfana hayi mfana asistakanga upetroli yayisiyilayitile imoto sinama-coins asitele ngama-coins ma ngithi ngithi hayi ama-coins bayathethe mntana mazithi mfatalele hlanhla leyo ma ngizodlula i-tollgate i-tollgate livulekile lithe noma lijemile noma linjani angeke utshele tollgate mina ngadlula livulekile so noma wafonelwa lo muntu watshela ukuthi vulela lo muntu akanamali lalivulekile i-tollgate songadlula wayobhaka egaraji into nifika ngipaka egaraji eliwusheli ngaqala ukufona amafoni ayevele ngifonela ngoba nangapha babevula icase edobsonville e- e-, ya um ngiyabatshela ukuthi hhayi sebendidedele but ah, anginafuel abanye abantu engibasizayo abandithandayo bafaka i-thousand ngathela um usisi wami omunye naye wathi uzofaka three hundred Uh, kodwa benefake 600 naye ngangingayazi ukuthi uyifakile ngazaliyibona ekuseni ngoba ngayikhahlela imoto ngahamba ngayocela ukulala ngoba ngiza ukuthi udrayiva kusavumi yila sengiqale khona ukuba ne-stress manje ngoba mina ngiqale ukuthuka mina sebengiyekile benami nje bengidanzozwa ngakho kanti ukufa vele kuyi ngacela ukulala kwisenta etown emarisburg kwigaraje lelicathile ngiyayazi imarisburg ngabatshela isitori sami ekuseni ngavuka ngingena emotweni mfana wathi asingene emaphoyiseni siripota athi akuyafana icase bazasazoyidileya kaloku bethumela emadoketi e-, estandarton sestandardton case singena emotweni silisele ukufika estandardton ngangena emotweni ekuseni ngayikhahlela ngifika estandardton mina angifikelanga emapoyiseni ngaya esipela engabanjwa khona ngihamba ngama-socks phansi ngigqoke ibhanti wangena laphana eh guys yimi lwa obanje la izolo ngaleza isibhamu benizocela ifootage yala niyigcine or nizonithumela yona emafonini atiniyigcine mbona ukuthi umthetho uzofuna ukuyisebenzisa eyi sibonile le ndoda nabezizitshela ukuthi kunopresident noma iministi ezodlala eyi base besi-ofarisha ukudla hlalela phana nomfana baletha ukudla kwabo kungenaphi lokho kudla lokho okay thinta thinte ngizwe unyama yabolane noshukela imnandi kodwa injalo yesespe ayingizwe ukuthi hayi inhliziyo kungathi nginento emela i'm angry with everybody kwathele wonke umuntu ayi ungavukumi bathi hayi ithini sinipekhele basiphekhele suka lapho drive ngiqonde eh, e-engine laba ngithengisa khona petrol nge-footage bayicini ilapho ngesuka siyoripota epolice station estandard e ten ngena epolice station angry ngikwadela iphoyisa lingishiye amaphoyisa alishiyile ngiwatshela kahle ukuthi mina la am under capture wawathola mhlampe wona semaphoyisa ah, angithi aziwa yibo laba vela amaphoyisa ahlale bekujuta amaphumile bashintshiwe mangiripoti case ngitshela intombazane ebhala istatement sami ukuthi ngifuna ustation commander wakho commissioner wakho ngiyamfuna area commander wakho ngiyamfuna aninamaphoyisa nina la bengisaba nokuzoripota kini nishiye esigebengwini yeah. wabuya ustation commander abutshela amaphoyisa akho izolo afikile angishiya nesigebengu ngiwatshela ukuthi mina am under capture ah no it's okay ngabe uvele wasukuma wanamathela kubo hey badubulana lamaphoyisa ngathi babasabile straight but ambablame izibhambezi ezinkulu kakhulu leza mhlambe nina anika-audit eh, eh, eh, the right ammunition for your department because mina i understand ukuthi even if um bekungasiyo irobbery or ikidnap leya amaphoyisa should have questioned izibhamezo ungakana ngoba even ziphuma kuwe la e-ofisini e-, esipolice station yakho they have to be assigned for a certain problem for a certain task you can't have izibhame ezingakana in your area eh, zingekho questionable lokho kukodwa kimi kungenza kungazi noma nabantu laba bebene-arrangement ngavulelwa-ke leyo case but uh, ah, senze njani siku-escorte home um ngathi mina you have to bear in mind ukuthi anzange nga escortwa espen anzange nga escortwa all the way from eDurban eh, eh, eh, laba ndahle khona ngivulelana iqala ngihambe zozambele because i was angry with them ukuthi bangishiye laphaya bangayisigebeni right thereafter sengigedlile istatement babize udetective onguye ozophatha icala lami ngumbhele mina bese ngimistake nomazibuko Uh, ah, from the 9th or is the 10th of January angisazi mawuke wakhidnetsha ikhanda liyaphambana kancane mm. ningixolele mase ngikhulume nezinye izinto lapha eziphambeneyo vele abantu abakhidnetshwa baphambana phambene um ah, ngimlinde ngithi hayi angihambi usozabuye ngimlinda abuye angithathe siyodonsa i-statement sale eyayitransferile kimi fine asihlukane naye ngihamba uh, until maybe the day before yesterday la bendidinga khona ngilandelela ubengakaze akhulume nami nokungi-check ukuthi hawu laba bantu njengoba wawulaphana kunama-messages wabo bekufuna iy'mali mm. Eh, bekutretain ukuthi ungavula amakhesi bethinithini what other new evidence you have hmm. ifone call yami ekadr mkhulu emfonele ntshela ukuthi ngikhidnetshwe uketelezi hmm. ekhona la engizonishiyela yona Ah, angikaze ngimthumelele yona ngoba akazalandeleli ukuthi yini eyinye ababayifuna i-z four ngiyihambisile yini ababeyifuna ngithumelele ezinye izimali ngoba ngayeka mina ukukwenza lokho i-regardless of effect yokuthi bazokhidnepa amakhosikazi am bazokhidnepa abantu abangwane sengivulile icala am expecting ukuthi maybe the speed ezoyenziwa ah, umseshi noma umthetho um ayizukuba nanesidingo sokuthi sengathumelela lezo zinto ngoba Eh, nginawo ama-accounts abaxoki holdings so kuzoba lula ukuthi labantu babathole amafoni abamfonela ngawo uyabona so kodwa kimi ngabona sokuthatha isikhathi i'm not here to actually uh, bl blame Uh, the law yeah, they've yeah, got their yeah, own yeah, procedures yeah, you might find ukuthi eh, ngendlela okuyiyo it doesn't need that speed ispeed izophazamisa mm -hmm indlela yokusesha ne-investigations whereas mina njengomuntu olinyaziwe iwill be expecting uh, uh, uh, ukuthi basheshe uyabona so i'm not here to blame nobody but uh, i think uh, uh, uh, nina this tv what's his name avg i thank avg uh, uh, television for privileging me to talk because ngifuthelene ngaphakathi mangingakhulumi ngiba yimpi even to myself Siyabonga kakhulu bakithi nangu Kokhovula ugundabaloyi bakithi isikhathi eside kangaka bakithi ehleli nathi esichazela baba eh sesiyaphetha lapha eh abantu abaningi bayathi eh kungani sisuka emazweni ethu size la eSouth Africa sizopractice whatever you are practicing singakwenzi kithi ilokho engathi mhlawumbe isikhathi esiningi basuke bekuthathe njengokuthi silande ukuzoba qona ungathini nje wena your comment on brilliant that. brilliant this is a brilliant, this is a brilliant question um mina angizelanga hmm. mina ngalandwa ngomunye owayebekupolitiki nizomusha igama lakhe ngoba sewafa upeter mkaba wabuya wasendimpopo eh, eh, babe ngabangani eh. nopeter tenant upeter tenant esaphila sikhuluma kudala kakhulu singakakwazi nanokuthi okhehlelezi bazoke babe izinyanga um kukudala kakhulu so upeter mkaba ngifike naye abantu bayaku-introduca kwabanye hmm. wangi-introduca kubaba usteve danganisithwethe owaye yiminister sakwazi wayengowamaphoyisa ngaleso sikhathi wazoba ngowesipoti ya yeah. eh lawo magama ngiwabiza ngoba abantu abaningi bayakwazi ukuthi bengike ngivakashiswe ngiye emzini yabo even ama families wabo angeke asho ukuthi ngenza wrong mm. vele nganginginyanga nomngane mm. ah, eh, eh, wona bongagcina nje eh, ngibaningi but baningi abaconsulte kimi abangama-comrades ngeke ngikhulume ngamagama abo akusocala ukuthi mina bangilethile mm. sebengilethile la ngabona nami umzansi nje umnandi igama lami lakhula la kodwa ngiyakhonsultwa ekhaya nginentaba kuthiwa imagwe iyishrine babuye abantu bevela ko-england besiyothandaza khona ii-pilgrimage manje ngakithi ngiyakhonsultwa nangabantu basekhaya abanye bengilanda la abanye sihlangana nabo khona ekhaya abantu bebhotswana bayeza bengilandile khona ngale um eh, sinengaliwulu la engithatha khona amanzi ami angcwele okuyisiziba sethu sabantu abadala nabogogo so ukubalana kusekuthininini um eh, ngithi mina um abanye lokhu bethi hambani hambe ekhaya operation dudula hhayi mina ngi-rayithi la mina ngifike ngalesi sikhathi kusazabalazwa nami ngazabalaza khona lokho kuncane mina ngi-rayithi la wena ofuna ukuya khona hamba khona ngani eh. mina lapha ngiseseraithi la okay um ngiye ngibone futhi la emsebenzini wenu wezinyanga um abantu baba nama-products angama-products ekuthile abanye banama-chemis nalezo zinto ey'thile mhlawumbe eh, akhona ama-products abhekene nawe ngqo uwukhokhovula kundabaloyi eh, esingathi mhlawumbe siwathenga direct kuwo mina ngiyasungula mina mm. ngiye ngabuka ukuthi umuntu nesibani nelayithi mm. impilo iyodwa yomuntu iyaludinga uthi lwesibani iyuthi lwesibani so kuthe kunjalo ngabuka mina ukuthi makufiwe abantu balikhanisa ikhandlela mm. makulandwa umuntu ofele esigangeni ebumnyameni abanye bahamba nehlahla besiyomdonsa elomphafa noma umlahlankosi abanye bahamba nelight besiyomlayithela ngenxa yenkolelo yokuthi indlela yakhe isuka ikholelwa ukuthi isebumnyameni mm. ngasungula amakhandlela awu-65 vuma balanda indaba usuka uvuma amadlozi akho akhulume nawe dlozi khuluma amadlozi candle maningi amanye ngiwabize ngesilungu ngoba i-spiritual mina ngiya-interacta nje ngibizwe kobolas vegas phesheya ngisiyohlangana nabanye ama-spiritualist abomhlaba ngokuhlukana kwabo vudu ini ini baningi ngasungula amakhandlela okuzilwela ngithi ngalayithi ikhandlela lami mina mhlawumbe isiyongikidnapha lapho madoda um amadlozi candle the candle bomb ekuyikhandlela lezimpi zakwamoya ibovu akutholakalamakhandleswathola kuwe noma mhlawumbe kukhona esinyana eh, ah, njengamanje into eyenzekayo ngithathe iminyaka ngiwasungula okungangokuthi mhlawumbe iminyaka isingafika abo-10 15 ngiphezu kokusungula ngoba somakhandlela kuphela kunokunye engikuphekayo kuphekwa kuze kufakwe namabele sifungisela ubudlelwano bedlozi namabele notshwala obenziwa ngamabele lapho esinevala sangwandla okuyinto yesikhonkwane esingekho permanent ma uhlaselwa yimimoya emibi ekhaya uyayishisa leya nto ukuthi imimoya emibi ingakuhlaseli kodwa akusiyo permanent isikhonkwane ngoba into eyenza uyishise mhlawumbe nsuku zonke kuyikuthi ukosa le moya nsuku zonke ayisiyona ephemendeni ukuthiwa nginesikhonkwane sokuthi umoya ayisangena angingabetheli ngoba ukubethela usadinga imali yami inkulu um eh. eh, bese ngizoba nocisha ulaka impilo yakho ihlale nezenzakalo nje uyakhidinethwa nje abokhokovula kayiteli um eh, uba nezinto ezivelayo nezinyama le mpinto yitho ukuthi impilo yakho inolaka uyayishisa le nto bayiphekiwe iyabe inamabele ehlobo thizeni ngeke ngiwasho igama nemithi so ma ngithi ivala sangane ivala sangane iyabe khona umvala sangane owaziwe mhlawumbe yimpande ah, mhlawumbe nalo lokhu okunjengomwawa okunjengewawa okulibholanyana angikutshele ukuthi mfakane hmm. ngizokuyeka uhambe uyofaka into ezingafakwayo baba ngoba ngibhizi mangibhizi ngikhuluma bakopa so umvala ivala sanganaphela esigameni bese ngizoba nomunye i-product bathi vuma idlozi kunomuntu ohambe yothwasa idlozi awulivumanga lilelile and ugobela wakhona lokuthwasisa omnye angabi nandaba ngoba into engiyibokile mna nithwasanga mina yiko loko nga tala phezu kwakho umhayi lokwalokwami nomama hayi lokwalokwami nomama eh, uyabona ma uthwasa mfuna utshela abantu abathwasini ungatetha ukuthwasiswa woza kimi nzokuphakamisa umuntu okuthwasisayo wena naye nikwi-competition ma usuqedile akafuni ukuthi wena ujike usungugogoma wenu usuduma yonke le ndawo yena sesele engaziwa Mm. uyangizwa lento eshoyo yilokhu ubone abantu bathwasisana sebegcina beyizitha okuthwasisayo uzokuthwasisa kugavene isiphiwo sakho ngoba kufanelanga udlule izinga lelane lakhe ngoba kufanele wena uhlale ungumntanakhe leyo nto leyo ayivunyelwa nina abathwasisayo ma umuntu enamandla angangakajesu umenza abe ngangajesu yikho lokho akuphiweyo wena owakho umsebenzi yikumenza khona lokho sithe sizithola lezi zinto kuwe kufuneka abantu eh, bakhona lezi zinto zitholwa kimi ngizifakile ngine Facebook ithi Gogovula Gundaba lo isangoma enye ithi Gogovula sangoma kuphela enye ithi Gogovula Gundaba lo kuphela uGogovula Gundaba lo abe yi YouTube futhi ukhokovula TV angini ningikidnapile na ucisha nani nithatha amapassword wami ucishe liyanto kuphela ka network ngila ngiyakhuluma ngihlezi phezu kwakho ngingameva enyaweni lwakho bathi ucishe liyanto kuphela namhlanje ulawa AVG ngilaka AVG ngingameva enyaweni lomuntu siyabonga kakhulu bakithi ngeke sigeqa amagula asemuki bakithi uyohlala khona ukhokhovula eh, um usizomema futhi esezochaza bakithi izinto eziningi esichazela imithi ngokuhlukana kwayo eh isikhathi sizomnika ngicela ukubeka nje okokugcina uyazi ukuthi mina angisonyanga kuphela esinathu nathu ubona leli english yami nje mangiyikhuluma ungene kuma networks wami mina mina mina ngikhuluma i-english angathi ngumntaka magretatsha ngiyangizibuke so ngithi hey indaba ngiyi-navy blue umama ami ungenzeka wangidobhe ebalungwini le kwasokuphambaniseka iskini uyabona ngiyangithi mina eh ukufundeka kwesesikhathi kuyasinikeza not only isilungu nemathematics mm. kusinikeza ukwazi ukuphila nokurizina namhla uzophendula namhla uzokomenta uyazi ngithumele eh, amakhandela uzomuntu ethi ikhandlela lika 800 rand lilobha abantu akusokhandlela leliya umuthi uma uma uma lidula uma lidula lela ikhandlela ngene manje yena uthenge wona la iswa la itamas la iteli she load shedding to load shedding ikhandlela leli mina ngilikhiphila isilo le load shedding ngelokulwa nesimo thizene empilweni yakho kune khandlela lami ngilithandayo before ngihambe mm. pencil candle light uzela umntwana wakhe ebright ebulala nje esikoleni eshaya konke mm. wangena wazobhala u-10 thina sithi ubani form six noform four aphume nama-distinctions olevel abo-a bodwa mayengena laphana euniversity seyinqudula akasaboni ngoqha kuphela ox uze uzibuze kanti seqomileni sedlala abafana unoma zamantombazane sedla ama-drugs akathinti drugs akadlali bafana kanalutho yimimo emibi uthe ma kuphuma ukuthi uyashaya ushayile bahlala phezu kwakhe imoya emibi waqala manje ukuthi simphuthazise akasaboni silayita i-pencil candle light ukususa le moya emenza abe doma angasaboni imalini lona ngilenzela abashiy 3 liwu-350 rand bengeke ngilenza bo-800 ngoba abantwana funa mele bafunde kumele bafunde njengami hmm. osisini nabantwana hmm umntwana emini uyabe edlala emuhle alishona ilanga abantwana belabancane abazela omnyaka akakhulumi ma mlalisile uyathuka eleli ubone uyathuka omunye vele aqhume akhala ngathi libhomo umlalisile laphoyana kunemimoya emibi ethunyelwa in specifications funa uyohlasela umntwana ofundayo funa uyohlasela umntwana ozelweni mfuna uyohlasela umthandazi mfuna uyohlasela isalukazi mfuna uyohlasela ubaba noma ikhehla uyayizwa le nto so kuleyo ngiphendulile abantwana abathukayo nabalala bekhala imoya imi bethunyelwa abantwana uthole umama elalemile so uzalale emini e- ulale emini njengesikhova kuingane yakhaikhandlela lami lithi umntwana olele kodwa ngilibize ngesilungu sleeping baby ngimlayithele lelo khandlela liyabe livuvuzelwa kunama-sechesi ahamba nalo uvuvuzela kulwa mlilo lwavuthayo walikhandlela ukhuluma njengomuntu othandazayo njengomuntu ophahlayo senavele nahamba niphahla nje niphehla siyaphehla siphahlele obabamkhulu akakuzwa omkhulu wakho uvele ungathatha okuyimithi imsuzwane laphana wafaka waphehla imphaphapha uphuma ugwebu uhabule ugwebu udakwa ubhodle uthi uyinyanga udlala ngathi wena ubhodliswa isikhukhuku wena kudala babefaka umkhele wedlozi into elukwayo ibe urawundi njengomkhelelo esifakayo uwakhiwa ngemiyezane nentandela naleya nto elintininayo ukudla kweyinyoka kube irawundi eh, ufake lapha esewuthatha udiyo ukuhamba lakho ufake um ufake lapha lugqoke bese uphehla ngapho uthela umqhele ekhanda you are crowning your spirits you are crowning yourself you are connecting yourself of the spirit akulokuphahla uwedwa nje uthandaza umthandazo ophelela la ekhanda lakho enweleni lezi zewiki uthi wena uwuthumela kujesu ngiyabonga amadoda ngiyabonga abazalwane ningangikidnepha nicitshe i-tv yami laphayana ngikhona mna ka-avg ngingameve enyaweni lo muntu siyabonga kakhulu laphana gogovulagundabaloyo umcasiseli siminye emnye sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakho umayabo ntonjana zababiri wazadlula ngekhanda zacela ukufithi uyikhanda emzini omkhulu kwanoncipha zavuke ekuseni sezibeletha abantwana siyabonga kakhulu sinithanda kakhulu sazombiza ugunda abaloyi bakithi ezonichazachazela um okuningi ngokwehlukana kwabo siyabonga kakhulu